Hai, nama saya Tasha. Okey, ah, hari ini saya first time datang ke Daniel Witch Salon. Saya tahu salon ni daripada kawan saya kat belakang tu, dia tengah kali rambut. So hari ini saya pun nak kali rambut juga. Seven. Okey, uh, inilah hasil daripada Danny. Okey, sebab tadi I sebenarnya tak nak bleach tapi disebabkan uh, Danny cakap nak tak nak you kena bleach juga, kena try juga bleach I. Uh, so bila I try actually bleach Danny ni memang uh, lain daripada yang lain. Tak pedih, tak sakit, kulit kepala tak sakit kepala, apa semua tak ada. So inilah hasil dia. So thank you so much Danny. I bagi you 5 star. Nanti I of I definitely akan jadi regular customer you. Okay? Thank you so much. You are the best. Thank you. Much.